Здравствуйте, хочу всем показать полезные автотовары и порекомендовать из Алиэкспресса. Но до этого хочу всем сказать, что вчера на машине поменял радиатор печки. Я вскрыл радиатор и вы не поверите, что я там увидел. Готовлю новые видео и скоро всем покажу. Ну ладно, поехали. GPS Tracker, слежение автомобиля онлайн. Всегда будете в курсе, где находится ваш автомобиль. Lilia для хранения багажа для путешественников. обменные щетки, стеклоочистителя, дворники, Видеорегистратор. Издание GPS по радарам и камерам России. И многое еще. Есть книжечка, инструкция на русском языке. национальный цифровой мультиметр. массажная накидка автомобиля и для дома с адаптатором. светот противотуманни фари. Светот е лента, светилник, тлеа автомобилја. נכון להרול. руль. Универсальный автомобильный держатель для напитков. stabilní světadiodní USB kabel. ОБД-2 адаптер, автосканер.